bienheureux bonheur. Les dégâts reviennent. De Traveling Potato moi Le 12 mai des et frites. Elles balancent leur fesses de pommes de terre sur YouTube. Il n'y a sans doute rien à comprendre. Il y a tout à espérer. Intelligence artificielle. Comment tu t'appelles C'est l'Oscar Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Contraintes géométriques, encartés publicitaires. Elles ont tout pour vous plaire. C'est dans l'air. La chaîne locale. My Personal Chanel, C'est Très local. Bienheureux bonheur. L'intelligence artificielle. Comment allez-vous, madame